құрметті қазақ елі мынау түркістан облысында шонақ ауылында болып жатқан жағдайға байланысты мына қазақстан халқы ассамблеясына қасында шымкент белсенділері өз ой пікірлерін айтуға шықты қазақ елі мынау түркістан облысында ұрыс өзбек жігіттері мен қазақ жігіттері ұрыс жанжалына байланысты шымкент белсенділері өз ой пікірлерін айтуға шықты ассалаумағалейкум құрметті қазақстандықтар міне біз <coughs> шымкент қаласының белсенділері бүгін мына қазақстан мына театрдың ассамблеяның қасына келіп өзіміздің мына кешегі <coughs> мынау түркістан облысында болып жатқан жағдайды өзіміз ел халыққа елге елбасына бастап отырған басшыларға жеткізейік деп осы жерге жиналып тұрмыз міне біз осы қазақстанда қанша ұлт бірге жасап келеміз осыған дейін бұндай жағдайлар ақырғы кезде бола бастады осының барлығына мынау кім кінәлі мына осы жерде қазақтар өзбектер басқа ұлттардың барлығы осы жерде жасайды әзербайжан түрік барлық ұлттар орыстар жасайды міне қазақстанда көп ұлт осыны бұны ассамблея болып не бітіріп жатыр қазір біздің қазақстанда өзіміздің қазақтарды өзіміздің мына елімізде жасап осындай жаңағы қазақ жігіттерді ұрып ол да мейлі мына полиция қызметкерін формадағы адамды сондай дәрежеге кеше ютубтан көріп жатырмыз сондай дәрежеге жеткізген мына осы ассамблеяны бастап отырған басшылар сіздер қайда қарап отырсыздар мына елді осыңға дейін отыз жылдың ішінде мына нұрсұлтан әбішұлы назарбаев бастап келген мына еліміз не болды ақырында келіп 2020 жылы мына ковид ауруы көбейіп кетті ә, дүниежүзі бірінші орынға шығып алды қазақстан міне осының барлығы бекерден емес осыған мына елді басқара алсаңыздар басқарыңыздар басқара алмасаңыздар орындарыңызды босатып қойларыңызды талап етемін құрметті қазақ халқы мынау ел басына күн туып тұрған кезде мынау жау жағадан алғанда ересектен тартады деп мынау елімізде мынау әр жер әр жерден мынау ұлт араздық бүлікке алып келе жатыр мынау осындай елімізді бүліктен сақтандыруға шақырамын мынау ел билеп отырған ел басшыларына осы болып жатқан жағдайды ақ қарасын анықтап соны жазалайтын жазасын беріп төлемін төлетіп соларды орнына қоюын талап етемін өте дұрыс өте орынды армысыздар құрметті қазақ елі мынау қазіргі болып жатқан барлық келеңсіз оқиғалар ұлтаралық араздықтар және мынау келген ковид 19 тоғыз халқымызға келген індет және халықтың жағдайы қазіргі болып жатқан төмендеп біртіндеп жұмыссыздық жалпы қазақстанда көңіл көншітетін еш нәрсе жоқ қазіргі күнде халықтың жағдайы күннен күнге төмендеп бара жатыр ал енді төмендеген халық ашынады ашуланады азғантай жай сөзге бір бірімен керісіп ұрыс керіс осындай жағдайлардан туындайды жоқшылықтан сондықтан мен осы қазақ елінің президенті қасым жомарт тоқаевқа ел басқарып отырған үкімет ә, басшысы маминге және мынау ә, орган қызметкерлері кәрім мәсімовке ерлан тұрғымбаевтарға сіздер қазіргі күнде қазақтың қазақ елінің бірде бір саласында жөнді жұмыс атқарып жатқан нәрсе жоқ халық өте наразы сіздерге сондықтан сіздерге осы күнге шейін айтып келген бос сөздеріңізді тоқтатып ә, биліктен кетулеріңізді сұраймын бізге қажет емес түрлі мынау ә, қазақстан халықтар ассамблеясы дейді болмаса тағы бірнеше мыңдаған ә, жаңағы ұйымдарға ұйымдарға миллиондап ақша бөлінуде осы миллиондаған ақшаларды халықтың игілігіне халыққа керекті нәрсеге дәрі дәрмекке жұмсауға болады ғой мынау әсіресе медицина саласы бізде өте нашарлығын көрсетті мына халықтың басына күн туған кезде өкімет басындағылар халықтың жағдайын қиыншылықтан алып шығуға сіздердің әлдеріңіз келмейтініне біздің көзіміз анық жетті сондықтан қазақ халқының атынан сіздерден кетулеріңізді талап етеміз жас халық жайын ойлайтын халықтың болашағын келешек ұрпақтың жайын ойлайтын сондай жақсы халық сүйер азаматтарды орындарыңызда баруын талап етеміз біз талап етеміз талап етеміз талап етеміз талап барлықтарыңызды шығып өз құқықтарыңызды қорғаңыздар өте орынды өте қазақстан алға қазақстан алға қазақ елі алға қазақстан құрметті қазақ елі мына шымкент белсенділері өте орынды өте дұрыс айтып жатыр шымкент белсенділерін қолдаймын алға қазақ күш бірлікте бірігу керек бірігу керек бірігейік иә. қазақстандар қазақстандықтар бірігіңдер иә. Қазақстан, алға алға мынау қазір біз э, қазақстан э, халықтар ассамблеясының э, ғимаратында тұрмыз қазір мен көрсетемін сіздерді бұл ұйымның құрылғанына бірнеше жылдар болды және де бұл ешқашан өзінің міндетін толық атқарған емес ә, миллиондаған ақшалар бөлінді мынау қарағандыда армяндар мен қазақтардың арасында болған ұрыс одан кейін дұңғандар мен қазақтардың арасындағы болған ұрыстар барлығы да мысалы өзбек халқымен қазір болып жатыр орыстармен қашаннан бері қарай тіл мәселесінде келіспей келе жатырмыз осының барлығы адамның жанына өте қатты батады біздер ешқандай да э, мынау ұлтаралық э, араздықты біздің туғылымыз келмейді біз ол өзбек халқымен де орыс халқымен де түріктермен армян түрлі халықтармен біздер осы күнге шейін ата бабамызда бізде бірге жасап келе жатырмыз жалпы олармен біз достықта болғанды қалаймыз жалпы қазақ елі ояныңыздар өз талаптарыңызды құқықтарыңызды қорғаңыздар алға қазақ елі